可以做开仓、立券、进交易以及进受服的部分哦，所以有需要的朋友们也可以一并的参考一下。在周三这一天呢，我们会在早上的四点四十分的时候呢，迎接一个新的节气叫大寒哦。那当天同时也逢到的是我们的王侯啦。那老师会建议呢，我们可以在中午的时候呢。 用一个这个玻璃的这个瓶子哦，那这个玻璃瓶呢，比如说米酒的瓶子啊，或者是酒瓶哦，我们可以先把它那个用一个塑胶袋包起来，或者是报纸包起来，然后我们就可以在地上把它给敲碎，来象征呢，在午时的时候来迎接这个岁岁平安哦。那这个方法呢，在使用的时候，请务必要小心哦，不要割伤哦，或者是这个碎片呢，不用那个。 太太碎哦，导致那个不好去做后续的一个清理哦。那再来就是周四这一天哦，周四这一天我们会逢到的是我们的六一浴堂日哦，在当天非常适合呢，女性朋友可以稍微的理头发哦，或者是剪掉我们的这个呃有分叉的头发啊，或是男性朋友可以就是涂一下我们的鬓角啊，好。 那这这一天呢，也同时呢很大力，我们可以去做安床、安香，哈，甚至是这个进宅。那有需要的朋友也可以参考看看。那同样的，在周四这一天哦，我们的这个早上的五点零三分哦，可在这个大中华地区的朋友呢，应该都是可以看到上弦月的。那么我们就可以在早上的时候呢，对着这个天空的部分哦。 做一个祈愿，那么上弦月的祈愿仪式呢？只要我们这个双手合十对着天上哦，就可以做祈愿的。那一切呢，来自于您本身的这个吸引力跟意志力。一般呢，老师会建议在这一天，因为它它是一个上弦月月呢，通常我们都会是针对，比如说你有想要呃突破的一些状况啊，比如说你碰到一些瓶颈啊，那你想要赢得获胜啊，你想要。 能够走到最后啊，包括感情啊，或是得到认同等等的这一方面的祈求，都可以在这一天的早上五点多来做执行。那记得哦，这个祈福呢，尽可能呢会是在这呃两个小时内呢完成哦。这个区间的时间的祈福力量呢，会是比较强的。 再来就是周五这一天呢，我们逢到的是戊探病的日子，因此建议如果有要前往到医院的朋友去探访亲友呢，可以提前或者是延后比较好。周五这一天，同时也是很适合可以这个整理我们的手跟这个足部的这个指甲哦。那同时呢，我们也可以帮自己呢，在整理完之后呢，泡一个盐浴呢，来促这个身上的这个晦气。 在周六这一天呢，就是诸事不宜了，因为他逢到的是当月的月破大号，所以建议大家在当天吉事少取。最后呢，逢到的是周日这一天，迎接的是天贵五富日，当天大力可以做开光、开市，也很大力闷在家里许久的朋友们哦，可以在当天出行哦，啊，去给自己一个微旅行啊，让自己转换一下心情。 那一天同时呢也非常大力哦。如果您刚好是在餐饮业啊，如果是厨师的朋友，我们可以磨一下刀呢，来增进我们的这个厨艺。好，那么接下来我们来看一下在当周的这个运势王又是哪三个生肖的朋友。首先第三名是我们属羊的朋友，第二名是属兔子的朋友，而第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 首先要提醒你们的是呢，在这一个礼拜呢，你们会有一股这种重生的力量哦，甚至你会觉得我冲劲十足啊，非常想要去达成一些事情哦。那么，请你用你们的智慧啊，还有要继续保持着感恩的心哦，去领取你在这一个礼拜很有可能会有这个很丰盛的一些。 呃，收获，比如说最明显就是业绩啊，或是奖金啊，或者是别人给予你的认同，或者是很顺遂的推广一些案子等等的。所以在这个礼拜啊，我们的财运啊、人缘哦，相对都是不错的。再来，我们来看一下呢，在当中呢，其他生肖呢又有什么特别需要留意的地方？首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜啊。 切记要注意，不要被他人给摆布哦。而在这一个礼拜呢，我们的这个要留意的天数呢是星期五哦。那再来呢，老师会建议呢，属老鼠的朋友呢，要学会拒绝别人的一些要求哦。 不管他的要求听起来是合理或是不合理哦，如果你没有这个余力去做的时候，再合理的事情你也不能答应。那如果是不合理的那万万更不可以答应喽。所以学会适当的去拒绝别人的一些请求跟委托，也是相当重要的一门课程。再来就是属牛的朋友，在当周呢是属于人气满满的一周哦，在这个礼拜呢。 也要小心哦，这个人气也会招好跟招不好的事项，因为人家可能会请求你的帮忙。这个帮忙如果是来自于你能力范围内的可以做的，那当然没有问题啊。但是如果是金钱上面的呢，所以呢也要注意一下，这个人气它会带给你一些利跟弊。那我们尽量呢，呃，把这个利呢多善用，那弊的部分呢要避开喽。当中要留意的天数哦。 只有这个星期六，下一个生肖呢是我们属老虎的朋友哦。他这一个礼拜呢是属于耕耘尝果的一周哦。而这个果呢有两种，第一个是好的，第二个哦，就是我们讲的恶果，自食其果。那么你希望它是一个属于收成的果实，还是一个恶果来等着自己呢要尝？这个时候又代表是。 要来看看你过去的这个耕耘哦，是不是第一个用在对的人事物上面？所以呢，属虎的朋友，你自己心里有那一把尺，请务必呢，要好好的去想，我到底是要收成什么？那至于在这个礼拜留意的天数是星期日，下一个生肖是我们属兔子的朋友。 在这一个礼拜是属于奠定地位的一周哦，不管你是在职场上、感情上，还是在家庭里面，你都会需要去很明确的去把自己的这个身份跟你本身在这个身份里面你所求的东西表达出来。比如说，如果刚好是感情的话，正还在处于这种暧昧期，那你想要，你觉得我们已经都是很像这个。 恋人的关系的，我就想要要确立这个感情，又或者是你在职场上，你做的已经是超乎你的这个职职那个职业范畴的要做的事情了。的职掌里面不需要做这么多，可是你已经超乎了，那么你也可以去要求，我是不是能够在职务上能，好，这职位职位名称上要有对等的一个调整。 好，那么属兔子的朋友，在这个礼拜呢，没有需要留意的天数哦。那下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于置身新局的一周哦。它代表是你可能会面临一些改变，比如说，呃，最基本的生活上面，有的人他可能是生活圈不太一样了，他要换换地方住哦。那行医就行，整个都是需要重新再去。 呃，熟悉，或者是换工作、换部门，啊，甚至是带领新的一些案子，啊，那么你就会必须要用新的思考思维去面对这些东西，所以会建议属龙的朋友在这一个礼拜呢，是属于蛮关键的一个礼拜，好好运用你的好运势呢，让自己在这个新的局面呢，可以起一个好兆头。 那这个礼拜属龙的朋友也没有需要留意的天数哦。下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜会逢到队友相当的给力哦，不是猪队友在身边。因此呢，请好好的推进你目前所正在执行跟在做的事情，或是如果你有需要请求他们帮忙的话，在这个礼拜也是很适合把球丢出去的一个时间点。 那么，在这个礼拜要留意的天数是星期天。下一个生肖是属马的朋友，在这个礼拜是属于四平八稳的一周哦，跟上周的一个运势状态呢是属于持平的。因此呢，也会建议你呢持续做好你该做的事项，就没有什么太大的问题。那在这个礼拜呢，要留意的天数是周一以及周二哦，必须在这一周起头的两天的时候呢，尽量呢。 把所需要完成的工作事项呢列个清单出来，然后再去设定时间点哦的这个 deadline，对你来讲呢可以让这个视频发文哦做的更落实一些。那么属马的朋友哦，在这个礼拜呢，同时也会建议我们哦，呃要多拨一点时间给亲人哦，才不会让人家觉得呢你的。 生活重心都是围绕在工作上面喽。下一个生肖是我们属羊的朋友，在这个礼拜是属于备受瞩目的一周哦。所以不管你手头上在做的是急事啊，或者是已经是 pending 很久的案子什么的，都很可能被放大镜省略哦。所以请务必哦要拨紧点哦，然后呢，好好的把该做的事情让进度跟上，不要落后了。属羊的朋友呢，在这个礼拜哦。 这个瞩目呢，也很有可能会来自于长官跟异性，所以很适合呢，把自己好的那一方面哦，跟长处呢表现出来。当中要留意的天数是周三。下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子的朋友在这个礼拜呢，是属于会容易沉浸在过去。那么，请不要呢，老是拿过去的那一套出来说，因为别人听久了也会相当的觉得腻哦。 所以要改变一下自己的作风跟口条，还有行为模式，那你也才可以跳脱把自己框住的那个框架哦。属猴子的朋友，在这个礼拜要留意的天数是周一。下一个生肖是我们属鸡的朋友，在当周请务必要放下你的任性，而且呢，不要太执着于你一些本来就应该不该去执着的。 东西，比如说感情，或者是呃一些那个比较不切实际的一些呃物质上的东西哦。那么在这个礼拜呢，如果你能够让自己呢抛开这种呃不必要的欲望的话，那么你也会比较开心一些。这个礼拜要留意的天数有两天哦，分别是周二以及周三。 下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜是需要自律的一个礼拜哦，而且要留意的天数相对的多，除了周二，还有周三以及周五哦。而这个自律会来自于我们在生活上、饮食上，还有跟人际方面的对应上面。所以，请属狗的朋友呢，在这个礼拜，请不要忽然有点就是跳脱的你平常的行径，然后来一个。 很大的不一样的那种调调，让别人觉得是怎么了？哦。好，所以这个正常的作息呢，就会让你的日常上的一些应对呢，也会是比较规律的，好吗？那下一个生肖呢，是我们属猪的朋友。属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，是必须要低调执行的。而这个低调执行，代表是你可能在做的这个东西，是属于大家都。 会一直眼巴巴的在看着你的，想看你到底多会表现，好，但是呢，我们这个低调呢，是代表呢，你不一定要把每一个你在怎么做的模式呢，让别人知道，因为别人很有可能就是正在偷师当中哦。好，那属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，要留意的天数分别有周四、周六。 最后呢，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是我们属老虎的朋友，第二名是属牛的朋友，而第一名呢是属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，我们在这个礼拜哦，这个感情呢最适合加温的时候呢，会是在晚上的时候，而且要。 让感情加温呢，有几个前提哦。第一个就是，比如说我们有这个，呃，自我反省哦，那对方会看到你的一些改变，那么这个是可以帮我们加温的。那再来就是，你去注意对方的一个，呃，生活上有没有什么一些不一样的地方，比如说讯息变多了、变频繁啊，类似这样的。如果你有去感受到对方的一个。 变化，或包括或者是他跟你约会的时候，他发现你会发现他穿了一件新的衣服啊，换了一个新的妆等等的，这些都可以让对方觉得你是很在意他的。只要你能够秉持的老师刚刚讲的自我反省，还有多去留意的对方的一些变化的话，这样子去坚持你所正在经营的感情啊，不管他是在暧昧啊，或者是已经是恋人啊、情人啊，或者是。 因是你的内人的状态之下，这个都是可以让你的感情呢更加的往上一层楼的。好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛赞、加赞。有需要老师的流年服务，甚至是咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的官网联系老师。 老师也会陆续呢，将我们这年度的这个月报以及个别生肖的运势呢更新出来。有喜欢的朋友呢，请务必前往去看哦。我是金英老师，感谢您的收看，我们下次再见了，拜拜。